total. Tumataging ting. Hi mga Justers! Welcome back to another video. And for this video, ano <laughs> yun? I-share ko sa inyo kung magkano ba ang nagagastos ko sa isang buwan. Bakit ko to i-share? <laughs> so, ang video na to, inspired din to sa mga napapanood ko. Like, si Nisa Nuggets at saka si Thea C. Bautista. So, si Nisa medyo fan-fan yung kanya. Si Thea C. Bautista, more on parang adulting, ganyan. So, sabi ko, oh nga, no, gawin ko rin kaya. Pero ako din mismo talaga, mga ka-just first, ay nagtatrack talaga ako ng expenses using Spendy. So, ang lagi ko na yung sinasabi, itong Spendy sa mga friends, sa mga mga episodes ako dati rin. Saka dito sa vlog, lagi ko sinasabi na nagtatrack ako ng expenses using Spendy. For, pero for this challenge, <laughs> challenge, ay nilagay ko muna siya sa isang Google Sheet para hindi ko makita agad yung total. Kasi ganun yung ginawa ni Nisa. Parang nasa sa Google Sheets din, nilalagay niya yung gastos niya everyday. Tapos sa dulo ng video ay ito-total natin. Sabay-sabay natin tingnan. Hindi ko pa rin talaga nakikita magano yung total nito. So, later din, ilalagay ko naman din uli siya sa spendy. Kasi dun sa spendy, makikita naman yung distribution kung saan ako mas laki gumastos. So, disclaimer, ano yung disclaimer? So, disclaimer, itong spending na to siguro, sobrang iba sa usual kong spending kasi pandemic nga. So, libre yung food sa bahay, tapos wala akong binabayaran rent, though binabayaran ko yung house. So, basta sobrang iba nito compared noon, feeling ko mas matipid pa rin ngayon pero gumagastos nga ako sa kung ano-ano mga pa Shopee, Lazada. Pero may link ako na <laughs> Shopee at Lazada. So, gamitin nyo yan. So, alam niyo minsan, ang dami mong makikitang kulang or kailangan. So, mapapa-Shopee ka Lazada. Pero hindi ko din siya kinoconsider na shopping na malala. Kasi need naman. Charot. Meron pa rin mga kumakawala. Kasi alam mo yung wala ka nang ating magawa din sa bahay. Kasi ide deprive mo pa yung sarili mo sa gusto mo. <laughs> so, minsan talaga napapa-shopping ako kahit na sinabi ko doon sa aking 2021 plans na less shopping. So, ang dami ko sinasabi, no? Pero eto na. Andito na ready na sa phone ko yung Excel file na babasahin ko sa inyo. So, may mga days na wala akong nagagastos. May mga days na boom boom pow, gonna get get. At isa pa, wala dito yung mga savings, investment. So, hindi ko nilagay dito. So, ito talaga yung mga usual. So, screen recording, okay. Oh my God, kinakabahan ako. Okay, how much I spent in March? March 1, wala pa akong gastos. So, it's a yay for me. <laughs> March 2, nagpa-load sa akin yung kapatid ko. So, yung kapatid ko nga dito na nag-aaral, sa akin siya nagpapa-load. <laughs> So, 100 pesos. March 2 din, may dumating na Lazada. 165. So, eto pala, hindi ko papakita yung mga Lazada Shopee. May price eh. Hindi ko papakita muna yung mga Lazada Shopee ko at iba pang nabili dahil next video yon <laughs> So, dalawang video. Itali nyo dyan kung ilang Lazada, Shopee. Kasi naparami ngayong buwan. March 4, nag-Shopee na naman ako. May dumating na naman 210 pesos. So, March 5, hindi ko alam. Bumaba yata ako kasi nasa taas kami. So, yung bayan, yung parang bilihan ng everything nasa baba ng bahay namin. Yung barangay namin, medyo papaloob. So, ang tricycle ay mga 50 pesos. Pero nakalagay dito 70. So, hindi ko alam saan galing yung 20. 70 pesos transportation. Bumili ako ng ice cream, 125 pesos. March 6, meron na naman pong Lazada, 330. <laughs> March 7, So, bumaba ako nito dahil fiesta dun sa kabilang barangay. So, may transpo ako na 60 pesos. So, tricycle to. Nag-milk tea kami. 230 pesos. Nag-shopping na naman ako, 120 pesos, at nagpa-load ako sa sarili ko to, pre, ano to, prepaid load, 120 pesos. So, March 10, wawa, 8, 9, wala akong ginastos meron akong gift kay Tita Carla <laughs> do sa friend ko. May 277. So, Lazada din to. March 11, 100, nagpa-load uli yung kapatid ko. Nagbayad ako ng wifi. So, ako yung nagbabayad ng, ano dito, ng wifi ano, postpaid namin, 1,299. March 13, marami-rami na naman to. Nag-trans uli ako, so 100 pesos. Ah, March 13, um, lumabas kasi kami nito, so may another vlog ako dito. Nagpares kami ng food trip, ganyan, yung pamangkin ko. So may mga transpo. So ang nagastos ko sa transpo ay 100 pesos. Tapos nagpares kami for 2, andi rice na to, for 60 pesos. Nag-lemonade din kami after 100 pesos. So, 399 may binili ako sa Wilcon ba yun? Wilcon ba yun? Basta yung parang bilihan ng mga eme. Eh. Gumastos ako ng 399 Ang binili ko ay shower curtain. Sasabihin ko na lang kasi baka hindi ko rin mapakita siya. Maganda kasi quality kaya medyo mahal yung 399 Kami <laughs> ano sinabi. At nag-wine night kami. May wine na dito sa bahay pero bumili kami ng chips at nagpabili si Papa ng beer. 200 pesos. March 14. Oh, kumakalahati na tayo ng buwan. Bumaba uli ako kasi may transpo. So, may transpo na 120 pesos kasi 60 pesos na yung tricycle. Tapos, nag-grocery ako. Ang grocery ko noon ay 3,600 pesos. So, for dito yun sa bahay. So, ako rin kasi dito sa grocery sa bahay. At nagpa-load uli ako ng 120 pesos. So, go sakto. 120 <laughs> March 16, Nag-shopping na naman si Tanga. So, 190 pesos tong sinabi ko. Ano to? 1,000 pala. 1,090 pesos Shopee. March 17, may shopping na naman si Te. 369. Ano yan? March 18, nagpa-load uli at ang kapatid ko ng 100 pesos. Aba, na, dumadami ang pa-load nito ha. Nag-Shopee uli ako. 281 <laughs> pesos. March 21 nag-food panda kami. So, McDo to. Nag-McDo kami. 380 pesos. Nagpa-load uli. 100. March 22, may nagbenta ng kamote sa labas. <laughs> Binayaran ko no 100. At nagbayad ako ng Meralco namin ng, ng electricity 1,245.84. So, ito, March 23, nagbayad ako ng aking insurance. So, quarterly insurance to, 3,825. 0.25 pesos. March 24, 194, nagbayad ako sa Spotify. Tapos, may Shopee na naman mga adjusters, 355. Ano naman ba itong mga pinabibili mo, Jazz? <laughs> March 25, may binili ako, online shop, hindi to Shopee, 655. Napakadami. Doon mo talaga, alam nyo, pag tinak nyo yung expenses mo, dun mo talaga marirealize na yung mga nagagastos mo na kung ano-ano, kung saan ka na napapatami. Kaya talaga, ina-advise ko sa inyo mag-track kayo ng expenses. March 27, 350, ano to, nag may note kasi, nag-inom kami, yun, nag-inom pala kami ng mga pinsan ko, so, nagbayad yata kami ng, ako ng alak dito sa kachichiria, so, 350 pesos. Dahil sa, ano yon sa kabilang barangay, nag-transpo ako, 60 <laughs> pesos may pina-LBC ako na 190. Ano yung pina-LBC ko? Ah, may nanalo sa giveaway. So, pina-LBC ko. Shoutout out dun sa nan nanalo dun ng seedlings. Si Crystal, enjoy your seeds. At, naggrocery ako. Ba't ako naggrocery? May kulang yata dito sa bahay. So, naggrocery ako ng 1-3 ang kinalabasan niya. Yung grocery talaga, dapat dinilista mo na lahat. Then, parang naisip ko yata dito baka mag-lockdown. Kaya nagbili ako ng mga kulang. So, may 1-3. March 28. 90 pesos. Transportation. Ah, ito ay pumunta kami ng Tanawan, yung kabilang town. So, namili-mili kami ng bahagya. Tapos, meron, pumunta kami dun sa 28 store na i-share ko sa inyo sa isang video yung mga pinamili ko sa 28 store. So, lahat ng items dun, 28 pesos lang. Ang nagastos ko dun ay 380 pesos. At kumain kami noon ng burger, ganyan. Tapos, nilibre ko sila 417 pesos. At nag-grocery uli dahil pumasok kami ng grocery, naisip mo na naman yung mga kulang. 600 <laughs> pesos. At ano to, ah, pinapet groom ko si Chucky, yung baby ko, <laughs> yung baby ko, yung aso namin na isa, pinapet groom ko siya. So, 500 pesos yun. March 28. Okay, last na March 30. Wala akong gastos ng March 29. So, so nung March 30, ay may Lazada na naman si ate mo, girl. At ito ay 1299. Oh my God. Sige, lagay ko na din dito kasi March 30 nagbabayad ako dito ng bahay. So, yun ay mga 95 house loan. nilagay ko. So, nabayaran ko ba lahat ng bills ko? So, dito ko palang naiisip. No? So, ayun. So, wala po ditong food pang everyday kasi sina mama at ang papa bahala doon. So, iba. Iba talaga to Kaysa nung mga nakaraan nung ako'y namumuhay mag-isa sa kamay nila. <laughs> so, ito na. Ito total na natin. Okay, sum. Sum of the total. Sum of the total. The sum of its total tumataging ting na 31,686.09. So, ito na mga ka-Justice, ipapakita ko lang sa inyo yung breakdown ng mga nagastos ko for the month of March using Spendy app. So, ang ganda talaga dito sa Spendy, makikita mo yung percentage kung saan ka napapagastos, saan napupunta yung pera mo. So, pakita ko na lang dito yung graph mismo, yung pie graph. So, pinakamalaki talaga na pupunta ay dun sa house loan. So, ayun nga, 27.6%. So, next ay itong groceries na tumatanging-ting na 17.4%. So, okay lang naman kasi food is king. <laughs> dun talaga na pupunta lahat. Next ay yung insurance ay 11.5%. So, yung mga shinapping ko lahat ng mga Lazada, Shopee na personal kong binili, ay tumataginting na 9.3%. So, for food and drinks naman, yung mga pagkain-pagkain na food panda, ganyan, 8.1%. Yung utilities, yung mga Meralco, Wi-Fi, 7.6%. Meron kasi akong category na household needs and improvement. So, ito yung pag may mga Shopee, Lazada na pangbahay na magagamit talaga sa bahay or may mga binayaran na kung ano-ano in yung category na yun. Household needs, 7.4%. At, ayun, pa, halos pababa na mga prepaid load, ganyan. So, nakita naman agad na ang next talaga ay grocery. So, yun yung pangalawa kong pinakakasusan, which is okay lang. At least hindi na muna sa paraffol ang shopping. <laughs> So, ayun lang mga kajusters ang video na to. Masaya ba to? ko rin alam. So, ayun yung nagastos ko for the month of March. Sobrang maliit pa siguro yon compared nung mga noon, nakakatipid pa ako. So, feeling ko, at feeling ko din, may mas ititipid pa ako. Sana this April talaga. Feeling ko, ang dami ko na rin naman nabili na gusto ko talagang bilhin. So, makikita nyo yan sa next vlog kung ano yung mga pinagbibili ko sa Shopee, Lazada. So, very useful, very gusto ko lahat yung mga nakuha ko doon. At dahil may link nga ako <laughs> ng Lazada at Shopee, so gamitin nyo yan mga ka-adjusters at mga kakuday. Ilalagay ko yung link sa baba. So, mag-check out lang kayo using my link para makatulong kayo sa economy. <laughs> so, yun lang. I hope you like this video. So, ayun, track your expenses. Alamin nyo kung saan kayo lumalaki yung gastos para next month, yun yung bawasan nyo. So, probably next month, super mas konti na yung mga bibilin kong mga gamit at mga shopping for, for kung ano-ano. Where? <laughs> Oo nga, parang lahat naman nung nabili ko, need talaga dito sa bahay. So, watch out kung ano yung mga nabili ko sa March sa next video. Okay? So, thank you for watching mga kajasers. Hope you like this video and please don't, for don't forget, <laughs> don't forget to subscribe.